mais alto. Cobrança do Arrascaeta, Dedé! Anderson Vital da Silva, mais conhecido como Dedé, nasceu no dia 1 de julho de 1988, na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Começou a jogar futebol com 6 anos, corria atrás da bola, todo desagonçado, dava chutão. Dedé Sempre gostou de jogar bola com os amigos, mas não pensava em ser jogador de futebol. Aos 12 anos, decidiu seguir a carreira, entrou numa escolinha de futebol e, para pagar a mensalidade, ajudava a mãe, que fritava pastéis, carregava as panelas, os ingredientes, se precisasse limpar, limpava. Dedé foi revelado na cadeira de base do Botardonda. Sendo destaque da equipe, o Fluminense o contratou mas como eu estava na reserva e a cidade da família só aumentava, Dedé passou os dias tristes. Então, foi dispensado e voltou para a Volta Redonda. Dedé hum, foi lançado profissional na Volta Redonda em 2008. No mesmo ano, em seu primeiro campeonato estadual, ele jogou 16 jogos e marcou 3 gols. Após o bom campeonato carioca pela Volta Redonda, no ano seguinte, fez 13 jogos e marcou 2 hum, gols. Dedé foi contratado pelo Vasco por 1 milhão e 400 mil em 2009. Ganhou seu primeiro campeonato título como profissional no Vasco da Gama, a Série B de 2009. Durante o ano, não teve muitas chances no time titular. O ano passou e na temporada seguinte continuava sem chances. A chance finalmente apareceu, 30 dias para terminar o contrato. Os principais zagueiros achucados, Dedé foi escalado titular nas quartas finais da Copa do Brasil, contra a Vitória, depois desse jogo, onde quase dispensado, ele voou até o final do ano. A partir desse jogo, Lelé era o titular absoluto da equipe, sendo ovacionado pela torcida em quase todos os jogos. Em 2010, Lelé ganhou seu maior prêmio individual como jogador, craque da galera. Ele se voltou com seus ídolos, Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Em 2011, foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Carioca. Em 2011, o campeão da Copa do Brasil pelo Cruz Maltino e se tornando, de vez, ídolo do clube. É, em 9 de novembro de 2011, Dedé completou 100 jogos pelo Vasco, no jogo contra o Universitário do Peru. O Vasco venceu por 5 a 2 e fez dois gols e deu uma assistência, classificando o Vasco para as semifinais da Copa Sul-Americana. Os funcionários, que ganhavam um salário mínimo, já estavam há seis meses sem receber salário. Então, falar com os funcionários, o que tinha de fazer por vocês? Eu vazei. Se minha saída foi importante, eu saio. Lelé chegou com a contratação mais cara da história do Cruzeiro. 14 milhões com contrato de 4 temporadas. Já esse primeiro ano foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Mas ele não tinha noção do que estava por vir. Só veio uma grave lesão no joelho direito no final de 2014, retornando aos armados somente em 2016. Após 387 dias desde sua última partida oficial, quando sentiu novamente a lesão sofrida em 2014. Ele retornou aos campos em 21 de março de 2017, no empate por 0 a 0 contra o Joinville, partida válida pela Primeira Liga. Dedé voltou eh, a marcar na partida oficial em 9 de abril de 2017, marcando o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Democrata. Partida válida pelo Campeonato Mineiro. Infelizmente, sofreu uma nova lesão. Agora, a lesão foi no outro joelho o esquerdo. Em 2018, Indaleia se recuperou da lesão no joelho esquerdo e voltou a jogar em alto nível do brasileiro chegando a ficar na lista de espera de Tite para a seleção brasileira da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Foi convocado para os jogos pós-Copa, amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, e o retorno aos gramados em alto nível foi coroado com o título da Copa do Brasil de 2018, a conquista do Hexa Campeonato. Se inscreva e deixe seu like.